σε μια φοβάμισα Σε σκέφτομαι τα χέζω Σε σκέφτομαι τα χέζω Σε σκέφτομαι τα χέζω Μ' αγαπάς κι εγώ χέζω Σε σκέφτομαι τα χέζω Σε σκέφτομαι τα χέζω Σε σκέφτομαι τα χέζω αγαπάς εγώ περιοχές Ξύπνησα μια ημέρα και πονούσα την κοιλιά μου Λες να είναι το φιλί σου η αγνωσιά μυρωδιά σου Το καθήκι είναι το σπίτι μου το κολόχαρτο η έμπνευση Let's go ε, όλα τα βράδια η αγάπη σου και μέσα μου σαν διάρκεια Και τώρα που χέζω τα απολαμβάνω Ακούω την υπέροχη φωνή σου όταν κλάνω Και τα χέρια δεν θα τα πλύνω Θα σκουπίζω τον κόλο με τα χέρια να τα μυρίζω Πριν δύο εβδομάδες πήγα σε ένα πάρτι και σε είδα Αμέσως και το σκατό απ' την κολότρυπίδα Ήταν πολύ ζεστό το αίσθημα σε σκέφτομαι τα μου Σε σκέφτομαι τα χέζω Σε σκέφτομαι τα χέζω Μ' αγαπάς κι εγώ χέζω Σε σκέφτομαι τα Σε σκέφτομαι τα Σκέφτομαι τα σχέζω Μ' αγαπάς κι εγώ χέζω Σε σκέφτομαι συνέχεια όταν χέζω Μωρό μου Σφίγγομαι μα δεν μπορείς να πεις από το μυαλό μου Εύχομαι ποτέ να μην τελειώσει αυτό το χέσιμο Θέσιμο, απόπλητο, βρωμάει μα δεν με νοιάζει Αρκεί το κουμάνι απ' σκάτα μου να σου μοιάζει Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει Με τη διάρκεια να στάζει για μένα μέρα τι γιατί Γιατί όταν χέζω σκέφτομαι εσένα βράδυ και πρωί Ατμόσφαιρα βρωμισμένη Μα η μορφή σου επιμένει Να με κρατάει μες την βρωμιά Την πυρουδιά, η ομορφιά Σε σκέφτομαι όταν χέζω σε σκέφτομαι όταν χέζω Σε σκέφτομαι όταν χέζω Μ' αγαπάς κι εγώ χέζω Σε σκέφτομαι όταν χέζω Σε σκέφτομαι όταν χέζω Σε σκέφτομαι όταν χέζω Μ' αγαπάς κι εγώ χέζω